ナンバリー。 नम्बरी नम्बरी आयो नम्बरी नम्बरी नम्बरी आयो नम्बरी नम्बरी नम्बरी आयो नम्बरी नम्बरीले गर्यो है लाउन चम्मा पाउन मन लाग्छ बरे लाउन कहाँ जम्मा खै कसको कुरा छ र यहाँ अजम्बरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्म खोज्छन् नम्बरी <laughs> आयो नम्बरी आयो नम्बरी सबसम <laughs> सम्बरी खै के हो यो नम्बरी खै कस्तो हुन्छ नम्बरी खै के हो यो नम्बरी कस्तो हुन्छ नम्बरी टेन्डर पायो लम्मा खायो जान्छ सबै गोजीमा जो पनि आउँछ जत पनि दुई नम्बरी खोजीमा आयो नम्बरी <laughs> सबसम्म सम्बरी झ्याप्प पाल्या छ है हाम्रो नेताजुले दारी झ्याप्प पाल्या छ है हाम्रो नेताजुले दारी लखर लखर हिँड्ने काम खान्छन् मटन करी लखर लखर हिँड्ने काम खान्छन् मटन करी जागिर सरकारी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जागिर सरकारी आखिर सबले खोजी गर्ने के हो नम्बरी आखिर सबले खोजी करने के हो नंबरी नंबरी <laughs> नंबरी Oh. Um. bye. अरे बापरे बाप अरे हजुर त हामी नमस्ते भनिहालेछौँ तपाईँलाई अँ त पखिहाल्नुहोस् हामी एक व्रतमा पखाइहाल्छौँ है अरे हजुर त हामी तपाईँलाई एक बात भनिहालौँ ए भनिहालौँ यो गाउँमा के छ त हाम्रो कोही पनि दोस्ती भइहाले छैन त तपाईँ मेरो दोस्ती बनिहाल्नुहोस् ल मसँग साथी भन्ने हो भने मैले जे जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भाइ छ ल भइहाल्छ हजुर त तपाईँ भनिहाल्नुहोस् त हामी मानिहाल्छौँ ए हाम्रो भाषामा एउटा तामाङ गीत छ गाउन सक्नुहुन्छ ल सुनाउँछु म नामबारी स्यापसम सम्बारी नाम्बारी स्यापसम सम्बारी हो यो गीत गाउनुपर्छ अरे हजुर तपाईँ के भाषा बोलिहाल्नु भएछ त हामी त के पनि बुझे छैन हामीसँग साथी हुने हो नि यो गीत गाउनुपर्छ ठिक छ ल भइहाल्छ तपाईँ सुनिहाल्नुहोस् त हामी गाइहाल्छौँ सुन सुन नम्बरी अरे हजुर कस्तो मुसिबतवाला छ कहाँ त्यसरी हुन्छ त नम्बरी सम्बरी अरे हजुर पसिहाल्नुहोस् त हामी फेरि एकबार ट्राई गरिहाल्छौँ है नम्बरी स्यापसम सम्बारी के छ फेरि एकबार भइहाल्छ कहानी एकबार ट्राई गरिहाल्यो यसमा तपाईँ सुनिहाल्नु ल त नम्बरी के भइहालेको छ तपाईँ उठिहाल्नुहोस् के गरेको यो ठन्डै अरे हजुर त तपाईँ यसै सिकाइहाल्नु छ त हामी उयो गरेको छ अनि बिस्तारै गर्नु सक्दैन त अरे हजुर बिस्तारै गरेछौँ हामी माटो लागिहालेछ बिस्तारै बिस्तारै फेरि प्र्याक्टिस गरेर मिलेन अलिकति नम्बरी अरे हजुर के भनिहाल्नु भएको छ तपाईँ त हामी भुलिहालेछु कतिचोटि भुले यसले नम्बरी यस्तो के यस्तो के भन्छ ल भइहाल्यो हजुर तपाईँ सुनिहाल्नुहोस् त हामी गइहाल्छौँ हाँ नम्बरी स्यापसम सम्बरी भएछ यो टिक्छ छ ल टिक्छ छ छ अरे हजुर भइहाल्यो आजबाट तपाईँलाई म दोस्ती बनिहालेछु त तपाईँ भनिहाल्नुहोस् तपाईँको नाम के परेछ है ए मेरो नाम नम्बरी कान्छा अरे हजुर ल ठिक छ अरे हजुर हाम्रो तराईमा के भएछ त दोस्ती बनिहाल्यो भने नाम सुधाइ पर्छ हजुर साथी भन्दा त्यस्तो होइन बल्ल बुझिहालेछु हजुर <laughs> अरे हजुर तपाईँ अघि भन्नुभएको छ न त यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त हामी यस्तो गरिहालेछौँ त्यस्तो भनेको होइन भनेको अरे हजुर ल भइहाल्यो ठिक छ हजुर ठिक छ त आजबाट म दोस्ती बनिहालेछु त भइहालेछ हँ म गएँ ल भइहाल्छ हजुर तपाईँ पनि गइहाल्नुहोस् त म पनि गइहाल्छु हाँ कस्तो मान्छेसँग साथी बनेछ झन्नै योगा अरे भाइजी त हामी नमस्ते भनिहालेछौँ ल पखिहाल्नुहोस् त हामी एकबार तमाको खाइहाल्छौँ है अरे बहिनीजी तपाईँ तमाङ भन्नुभएछ होइन हो त हामी के गरेको छौँ एउटा तमाङ गीत सिकिहालेछु हाँ त सुन्ने हो त तपाईँ सुनिहाल्नुहोस् हामी गाइहाल्छौँ हाँ भैयाले पनि तमाङ गीत आउँछ भने अरे हजुर त हाम्रो दोस्ती छ न ऊ ऊ सिकाएछ हामीलाई बहुत अच्छा छ सुनिहाल्नुहोस् गाइहालौँ हुन्छ हुन्छ नम्बरी स्यापसम सम्बरी कस्तो खालको गीत हो अरे हजुर त बहुत अच्छा गाना छ यो सुनिहाल्नुहोस् नम्बरी स्यापसम सम्बरी नम्बरी स्यापसम सम्बरी अरे बाप रे बाप के गरेछ हामीलाई धर्कातिर लडाइहालेछ अरे बाप रे बाप के सिकाएछ हाम्रो दोस्ती त पहिला पहिला मान्छे भनेछ त्यो जो भाषा जाने छैन त ऊ भाषा सिकायो भने त उल्टा बताइहालेछ त हामीलाई पनि यही सिकाएछ त हामी पनि के गरेछौँ अघिल्लो बार जब मिलिहाल्छ न त हामीलाई पनि उसलाई अच्छा तरिकासँग आफ्नो भाषामा गीत सिकाइहाल्छु oh, अरे हजुर फेदर साहब त हामी नमस्ते गरिहालेछु नमस्ते नमस्ते ल पखिहाल्नु हामी एक बार तमाखु खाइहालौँ अरे खेदर सर भाइ के भएछ त बहुत दिनको बाद हामी मिलिहालेछ एकछिन बसेर बात गरिहालौँ न आइहालौँ मलाई फेरि बच्चाहरू पर्खिरहेको छ अरे हजुर बहुत दिनको बाद मिलेछ न त यहाँ मासु लिएर आइरहेछु छोराछोरी बसिरहेको अरे हजुर दो चार मिनटबाट बात गर्ने नि के कुरा हो हजुर त बसिहाल्नुहोस् के कुरा हो त्यस्तो अरे हजुर त हामी के गरेछौँ तपाईँ हामी बहुत दिनको बाद मिलेछ न कोही भएर हामी के गरेको छु तपाईँसँग एकछिन बसेर बात मारिहालौँ भनेको छु तर मलाई तिम्रो चाहिँ कुनै कुरा पनि विश्वास लाग्दैन हेर नि हेरेको फेरि मेरो छ नि त्यो धर्मस्थलीको घर एक करोडमा बेचेर हातमा एक सुको पनि परेन अहिले आएर नि उयो पर एउटा छाप्रोमा बस्नु परेको छ तिमीलाई देख्यो भने त यति रिस उठ्छ कि मलाई अरे हजुर त हामी कहाँ तपाईँलाई बिगार्ने काम गरेछौँ हामी त तपाईँको एक करोड लगानी गरेर तिन करोड उठानेको विचार गरेछौँ तर के गर्ने हजुर त तपाईँको नसिबमै त्यसै लेखिहालेछ तपाईँको तकदिर त्यसै भइहालेछ हामी थोरै नै गरेछौँ भइहालेछ म तिम्रो पछि लाग्दा लाग्दा मिल्छ काम मिल्छ भनेर कति हिँडेँ के गर्ने हजुर त मान्छे यस्तै परेछ मैले त ऊ बेला भनेको थियो आकाशको फल आँखा तरी मर यो काम हुँदैन भनेर भनेको थिएँ ए हजुर के हजुर भन्यो अहिले हेर मेरो हालत मेरो बालबच्चाको बिजोग देख्यो भने तिमी रुन्छ रुन्छ अरे हजुर त भुलिहाल्नु छु भएको जानेवाला समय छ न उसको लागि हेरिहाल्नु पर्नेछ सबै साथीभाइले भेट्दा यस्तो छाप्रोमा बस्नु आएको हो ठेकदार साहब मेरो साथीभाइ र इन्जिनियर त ल्याउनै हुँदैन यो घरमा त झन् अरे ठेदार साहब ऊ पुरानो कुरालाई छोडिहाल्नुहोस् हँ त के भएछ हामी तपाईँलाई नयाँ बात बताइहाल्छौँ त मेरो एकजना दोस्त छ ऊ के गरेछ आज हामीलाई एउटा नयाँ तमाङ भाषाको गीत सिकाएर हामी ऊ गीत तपाईँलाई सुनाइहाल्छु सुनिहाल्नुहोस् नम्बरी नम्बरी स्याप्छौँ सम्बरी सुनिहाल्नु भएछ कति मिठो गाना भइहालेछ के भनेको थियो कहिले कहीँ यो भैयाले ल्याउँछ कुरो त एउटा केटीको सुनाइहालेको थियो ऊ बोलेछ के भएछ थाहा छि भनेछ हामीले त्यसो भए यो राम्रो गीत चाहिँ होइन रहेछ भैया ए हजुर के भनेछ ऊ त हामीलाई पनि मालुम भएको छैन तब दोस्ती सिकाएछ हामीलाई मैले त बुझेन तिमी मधेसीले के बुझ्थ्यौ झन् भैया बाह्र बजिसकेछ म त तरकारी लिएर आएको उता खाना खान मलाई पर्खिरहेको छन् गएँ ल अरे हजुर त बहुत दिनको बाद मिलेछ न त एकछिन बसिहाल्नुहोस् गफ मारिहालौँ न अर्को दिन बस्छु ल ल म लागेँ ल ल भइहाल्यो तपाईँ पनि गइहाल्नुहोस् त हामी पनि गइहाल्छौँ घरमा नबसेर के गर्ने बारीको काम भने सिद्धिहाल्यो खेत खन्ने सबै सिद्धिहाल्यो त्यही भएर घरमा भने कहाँ जानु र गइहाल्यो नि बाहिरतिर घुम्नु कहाँ जान्छ र त्यो आयो नि गाली मात्रै गर्ने काम केही गर्ने होइन सबै काम आफै गर्नुपर्छ के हो पारा खुब भाइलाई देखा नि अस्ति सोच न सोधेको सम्झेको नि ठिकै छ मैले नि झुक गरेँ अघि म बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि भैयालाई भेटेको थियो भैयाले यस्तो गीत सुनाएँ कि यस्तो गीत सुनाएँ कि हता बाटोमा एक्लै हाँसेर मुर्छ पऱ्यो त्यस्तो केही त गीत न तँलाई मुर्छ पर्ने थिएन नि त मलाई नि सुन्छ भने कि मलाई याद लाग्छ कि भन्नु भने मलाई भन्दा के हुन्छ र नम्बरी त्यो भैयालाई कसले सिकायो होला है कालले हुनु नि त्यही नम्बरी कान्छाले त होला नि आफ्नो त नाम तिलौरी तेल लाउन जान्दैन हेर हेर यो तिलौरी यहाँ पनि तेल लाउन आएको त्यस्तो नभन्नु न दिदी ए सुषमा दिदी तपाईँले शिक्षालाई दीक्षालाई देख्नुभयो छैन म झन् खेल्ने भनेर आएको उनीहरूसँग यहाँ नि छैन छ आफ्नो त नाम तिलौरी तेल लाउनै जान्दैन मैले गएको नमस्कार के बसिरहेको साथीसँग अन्त बिहानदेखि जानुभएको खाना खानु आउनु भएन तिमीलाई थाहा नै छ यो ठेकापट्टाको काम कहिले नि होइन कहिले कता के रेट मिल्दैन कहिले के मिल्दैन कुनैमा साहु भेट्दैन छोरी तिमीहरूले खाना खायौ त ए सबैजना सँगै बसेर आज मासु भात खाउँ भने त्यही भएर मासु ल्याएको थियो चाँडै खाएछौ ल भित्र राख यो छोरी त्यो छतुरी कता गयो खोइ त्यो त कहाँ गएको बिहानदेखि नै जहाँ पनि त्यही अब खाना खाने बेला टुक्रुक आउँछ यताउति काम केही गर भन्यो भने मुख मुखै लाग्छ मैसँग जुट्नु खोज्छ कस्तो छोरो जन्मेछ मेरो जस्तो त कसैको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई यसो कामतिर गएर एक दुईवटा साइडतिर बसेर हेरेर मान्छेहरू चिनिन्थ्यो साउहरू चिनिन्थ्यो इन्जिनियरहरू चिनिन्थ्यो मेरो उमेर ढल्कँदै गइसक्यो बुढो भइसकेँ म कति काम लाग्छ त्यसको बुद्धि कहाँ गएको यसलाई त के गर्नु र यति रिस उठ्छ कि त्योदेखि मलाई त्यो देखेँ मलाई जस्तो लाग्छ यति टेन्सन छ मलाई मङ्गली त्यस्तो समय छोराको लेबर देख्छ केही गर्ला जस्तो लाग्यो कति टाढा जान्छ हो नानी मेरो बानी यस्तै छ नरिसाउ के गर्नु छोराछोरी नै यस्तै छन् उनीहरूलाई गाली गरे जस्तो हुन्छ नानी साथीको घरमा आएर मैले कतै जात्रा त देखिनँ यस्तै हो छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिउँ भनेको चाहिँ मान्ने भए पो अचेलको बच्चा बच्ची के भन्नु छोरी चाँडै आउनु है हुन्छ दुई तिन बजी त फेरि तर्कने पानी पर्छ नि थाहा होला छाता पनि छैन हस् त अङ्कल जान्छ है हस् हस् ल नानी राम्रोसँग लाग ल दीक्षा तिमी कहाँ जानु लागेको म पसा जानु लागेको पसल सबै बन्द छ ए हजुर अँ दीक्षा तिम्रो बुवा आउनुभयो सुरज तिमीलाई थाहा छैन मेरो आमा बुवालाई त छोडेर गएको धेरै वर्ष भइसक्यो त्यही भएर आजकल हामी ठुल्मामकोमा बस्छौँ ए हो र मलाई त थाहा नै थिएन दीक्ष तिमीलाई आमा बुवाको याद आउँदैन आउँछ नि धेरै तर के गर्नु आमा बुवै छैन दीक्षा मैले तिमीलाई काका खोजिनँ यहाँ पो रहेछ अधार हुनु लाग्छ हिँड जाउँ बाई बाई दीक्षा खोजेको हो अब थाहा भयो जहिले पनि सामान झार्नुपर्छ है गुरुजी हजुर अनि तपाईँले त दुई टिप बालुवा ल्याउनु भनेको थियो एक टिप मात्रै देखेको छ त्यहाँ बाटो अप्ठ्यारो रहेछ हजुर त्यही भएर एक टिप मात्रै ल्याएको ए त्यही भएर म थोरै देख्दैछु एक टिप ल्याएको हजुर बाटो त अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ कि अप्ठ्यारो रहेछ बनाउनु पर्ने रहेछ कोही गुरु त फेरि ढाँट्छ कि होइन दुई टिप पनि भन्छन् कहिले त्यसो भन्छ मैले चाहिँ त्यसो भन्दैन एक टिप मात्रै ल्याएको तपाईँको एक टिप आइपुग्यो अर्को टिप ल्याउनु पर्छ भने हजुरले पाँच सय थपिदिनु पऱ्यो हजुर त्यसो नभन न भाइ मेरो यहाँ मात्रै साइड होइन धेरै ठाउँ साइड छ तिमीलाई मिलाएर धेरै काम दिन्छु त्यसो नभन न खालि अप्ठ्यारो कि हजुर त्यहाँ अप्ठ्यारो भएर अलिकति गाडी पनि मार्खा नि त्यही भएर कि हजुर ठिकै छ तिमीलाई मर्का परेछ भने म हेरिहाल्छु नि त्यसमा सबै साइडमा सामान चाहिँ ठिक छ ल्याइदिउँला अब अर्को टिममा थप्दैन हजुर मार्कै परेको हो त हजुर मर्को परेको यो त एकदम अप्ठ्यारो त्यो चलिरहेको त्यहाँ बाटो पनि बिग्रियो ठिकै छ मैले पनि साहुहरूसँग बाटो गर्दा गर्दा कमै काम क्या मिलाएर गर्नुपर्छ हेरौँ ल नि त हुन्छ तर मेरो साइडमा सामान तिमीले नै झार्नुपर्छ हुन्छ बडो विश्वास लाग्यो भाइ अलिक बिस्तारो झार न हेर तिमीहरूलाई जानको कति महँगो छ भन्ने कुरा थाहा छ नि तिमीहरूलाई बिस्तारै गरेर हतार नगरिदेऊ हतार नगरिदेऊ सधैँ धेरै नै घाटी पर्छ किनकि राम्रोसँग काम गऱ्यो भने तिमीहरूलाई नि दिने त हो नि मैले तिम्रो गुरुलाई पनि अहिले त्यही भनेको मैले बरु भरे चिया खर्च यसो दिउँला नि म बुढो त्यस्तो छैन के मनको एकदम मनका छु है भाइ तिमीहरूको पसिना म त बिस्तारै धारा भाइ तिमी हो मसँग कुरा पहिला काम मात्र गर नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार अघिदेखि ठुलो ठुलो स्वरमा कराइरहेको देखिरहेछु कसलाई मलाई बोलाउनु भएको हो यहाँको ठेदार को त्यसलाई बोलाएको ठेदार त मै हो यहाँ बनाउने मलाई त साउले फटाएको हो साउबाट हामीले रेट लिएर चाहिँ काम गरेको हुन्छ के पर्यो त्यस्तो नाम मेरो भोले बाबा यो गाउँमा एउटा बाख्रालाई बोकेर त मलाई कमिसन छुट्याउँछन् भने किन यत्रो काम गर्दाखेरि मलाई कमिसन दिनु पर्छ तपाईँ अघिदेखि ठुल्ठुलो स्वरमा कराउँदै हुनुहुन्छ मेरो अघि सामान झार्दा पनि धेरै गाली गर्नुभयो ड्राइभरलाई तपाईँ मात्रै ठुलो बोल्न सक्नुहुन्छ को हो तपाईँ मैले भर्खर देख्दैछु तपाईँलाई मैले साउबाट यो एग्रिमेन्ट गरेर लेखेको काम हो मैले जसरी नि काम सिध्याउनुपर्छ तपाईँलाई म चिन्दिनँ स्पष्ट कुरो के भन्नुपर्छ मेरो साउसँग भेटेर भन्नु यदि मलाई भरे नै यो पैसा आएन भने मेरा केटाहरू बोलाएर भोलि काम बन्द गराइ यो कुरा बुझिरहेको बाबु म अहिले यस्तो पो छ ठेकेदारको जिन्दगी भनेको त कुण्डले मुण्डले मन्त्रीदेखि सबै बजेट छुट्याउँदै सरकारलाई भ्याट तिरेकै छ सबै गरेकै छ अहिले आएर लास्टमा निचल्दा निचल्दा रेट हुन्छ साउसँग एउटा काम छोडेर भागो ठेकेदार बन्छन् ठेकेदार कहिले पनि भाग्दैन रहेछ त्यही कुण्डले मुण्डलेहरूको मिचोले गर्दा चाहिँ हाम्रो देशमा उन्नति हुन नसकेको रहेछ हेर त ठेकेदारलाई कति टेन्सन हाम्रो सम्पूर्ण बोझहरू टाउकामाथि हुन्छ कहाँबाट आएर ल बुढो अब भात चाहियो भन्छ कहाँबाट दिन्छ त्यसलाई कमिसन जे गर्छ गर्छ साउसँग गर्छ विकार छ हाम्रो देश कहिले उँभो लाग्छ जिन्दगी भत्र गोल <laughs> दिदी खाजा पाकेँ पाकेन साह्रै भोक लाग्यो मलाई त छोरो आयो आयो के भोकाएर आएको हो साह्रै भोक मेरो छोरो धेरै भोकायो कि क्या हो खाजा खाने नै हो त खाना छ मलाई मेरो बुद्धि अब कहिले आउँछ मेरो अब सिम पलाउँदैन जुरो पलाउँदैन पलाउनु चिज सबै पलाइछ दिदीलाई फर्काइरहेछ खाइरहेछ काम नाकाज घुमिरहेछ लाज लाग्दैन अलिकति पनि कमसे कम साइडमा आएर बस्थे त मलाई कति दिमाग फल्का हुन्थेन तेरो बुद्धि खोइ बिहा गरेको भए कतिजनाको बच्चा बच्चीको बाबु भइसक्यो oh, याद गरेर तेरो दिमाग तेरो बुद्धिलाई त माने मैले अबदेखि मलाई सघाउँछु सघाउँदैन ती तेरो केटाहरूसँग नै लफङ्गसँग अरू लखर गरेर हिँड्छ जतिखेर पनि केटाहरूसँग म हिँड्दिनँ अब म तपाईँले जे भन्नु त्यही मान्छु म तपाईँसँगै जान्छु रुक्क भोलिदेखि मसँग काममा जानु त्यो लक्ष्मी केटाहरूसँग लागेको मात्रै थाहा पाएँ भने अब राम्रो हुनु छैन मान्छेहरूले सबै टेन्सनमा माथि खनाएर छ कोही के चन्डा उठाउने भन्छ कहिले महिना अरिले भन्छ कसैले हप्ता अरिले भन्छ कत्रो टेन्सन हुन्छ काममा कहाँको कहाँको नचिनेको मान्छे आएर साइडमा उहाँ फर्काएर कमसेकम हुर्केको परेको छोरो भर म त ए छोरो हुर्क्यो अब ए सुखको दिन आएँ मैले भनेर अरूको सामु हिँडेको त धिक्कारै रहेछ त्यहाँभित्र दिदीले खाजा बनाएर राखेछ खानु यो घरमै बसिरहनु मैले त्यो साइडबाट एक्कासी फोन आयो सबैजना सबैले भित्र आइपुग्छु भने खबर नलाग्छ कुरा बुझिस् यो ठेकेदारको जिन्दगी भनेको अघि नै केटाहरूलाई सबै हराएर आइसकेको केटाहरू पनि मिलाएर साउसँग ड्रिल गरेर काम गर्न सक्दैन के भयो कहिले काम भएन भने तनाव कहिले काम हुँदा तनाव साह्रै नै चाहिँ बिग्रियो turn. नमस्कार होइन डेन्जर भाइ जस्तै मान्छे छ नमस्कार दिदी पनि भन्यो होइन को रहेछ दिदी के भयो होइन तिमी कसको छोरा हो देख्यो जस्तो पनि लाग्छ मलाई ए दिदीले मलाई चिन्नु भएन चिनिन देखे जस्तो त लाग्छ को होला बाबु लोपचन्द काजीको छोरा हो नि नम्बर कान्छ ए त्यही भएर पो देखे जस्तो लाग्यो डेन्जरको भाइ हो हो नि ए अनुहार त उस्तो उस्तै रहेछ नि अनि एउटै भएको छोरा भएपछि एउटै हुँदैन त हो नि हुन त है म पनि कस्तो भुलेको होला ए मेरो बच्चाहरू कहाँ गएको थियो तिमीहरू अहिलेसम्म हामी उता तल खेल्न ए आयो घरमा हाम्रो आऊ दिदी म चाहिँ लागेँ है ल ल बाबु ल ल ल हजुर हजुरलाई नमस्कार गरेर जाने बाँदर जस्तो मान्छेको oh, बाँदर जस्तो भन्नु हुँदैन डेन्जरको भाइ नमरिकान कान्छ अरे पिर्छन् त्यसो भन्नु हुँदैन मैले नि भर्खरै चिनेको नानो ए नम्बर ठुल मम्मी आजसम्म हामीले त नम्बरी कान्छालाई देखेकै थिएन आज कहाँबाट टुप्लुक्क जस्तो मान्छे त्यस्तै न नम्बरी रे म त तिमीहरूलाई खोज्न हिँडेको थियो तिमीहरू आइपुगेछौ जाऊ हिँड घर नान ल हेर्नुहोस् यो गाउँ पाखा हरियाली राम्रो छ एकदम राम्रो नारायण सञ्जालको जहिले पनि जय हुनुपर्छ हो कि होइन होइन यो गाउँमा चाहिँ किन आएको यो गाउँमा नम्बरी छरे लिन आएको चुतुलाएर बस दायाँ दायाँ सुन्छ सर नानी तिम्रो नाम के हो